YouTube Saya Sean daripada Blastermania So terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan channel kami ni ya Ok video pada hari ini uh, adalah untuk membuat penjelasan sikit lah Pasal kita punya uh, pre-order untuk 3DG ya G17 yang merupakan uh, uh, Glock ataupun handgun jenis plaster ataupun uh, yang pendek punya lah senjata uh, blaster yang pendek so yang menggunakan bateri sebab baru-baru ni kita asyik-asyik buat yang pakai gas saja kan sebab sebelum ini 3DG memang dia adalah isu dia dengan model lama dengan model baru lepas tu dia supply kepada pasaran Australia dan sekarang dia dah buat balik untuk pasaran di China jom kita lihat macam mana 3GG yang ni ya alright so ini dia so kalau anda ada perhatikan kita punya video sebelum ini um, memang kita pernah buat review 3DG tetapi yang kali ini version dia lain sikit lain sikit dengan apa yang kita buat sebelum ini Alright, jom kita lihat ya package dia macam mana Kotak dia memang samalah Dengan tulisan yang salah pun dia masih <laughs> sama lagi So dia punya package dalam ni Okay So dia ada satu ni entah apa Tak tahu baca <laughs> Ada ni boleh scan kot Sebab sekarang kita selalu scan kan lah You scan lah tengok apa yang keluar Okay Ada user menu lah Consider user menu Yang agak cantik Nampak? Dah agak cantik dengan dia punya ni Alright Ini tak penting Yang penting kali ini uh, Memang ini ha, 3DG ya 3DG G17 Yang menggunakan bateri Bukan pakai gas lagi ya Pakai bateri Nanti kita lihat secara detail Ya yeah. Dia datang dengan uh, top slide warna hijau kali ni Yang sebelum ni orange kan Eh sebelum ni uh, kuning So kita lihat apa perbezaan dia nanti Wow. Cermin mata keselamatan ini yang penting kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan di kawasan permainan ya. Cermin mata keselamatan dia pun memang jenis yang sama lah, yang agak cantik punya. Alright. Uh, kali ini kalau anda order 3DG dengan kami untuk first batch saja ya. First batch. Selepas first batch memang tak dapat lagi ya. Ini memang dia standard dia bagi satu mag, satu magazine dengan battery dia. Tetapi kalau anda order dengan kami sekarang, kita bagi extra satu Mac dengan bateri lah, satu set. So, dia punya Mac ada kelainan. Ini yang Mac jenis baru lah. Tetapi, ini adalah sample set saya. So, saya tak ada Mac yang baru yang yang artinya satu biji lagi. So, saya tunjukkan yang lama. Okay, ini lama lah. Ini baru. Dia ada beza sikit. Tetapi, kepada anda, kalau anda order pre-order sekarang untuk batch pertama, batch pertama, so anda akan dapat dua Mac satu Mac ni bersama dengan bateri dia uh, kita jual pada harga RM89 satu. So sekarang kita bagi free saja. So pastikan anda um, order sekarang sebelum uh, pre-order batch pertama berakhir ya. Alright. Uh, kita tukar angle dan kita lihat perbezaan dia sikit berbanding uh, dengan version pertama dengan version yang kedua ini. Apa beza dia? Jom kita lihat. Okay, so kita balik kepada angle yang lain dan kita nak lihat perbezaan version yang ini dengan version sebelum itu. So secara ringkas kita boleh bagi tahu uh, version pertama tu kita panggil version China. Yang ini kita panggil version Australia lah. So nanti saya bagi tahu perbezaan dia dan sebelum yang itu uh, kita lihat perbezaan antara Mac dia dulu. Alright, so yang ni yang version China, version pertama. So tempat masukkan jailboard dia di sini anda masukkan macam ni anda kena keluarkan cap yang ni alright kalau uh, anda nak lihat secara detail untuk review version pertama anda bolehlah lihat uh, link di sini ya link di sini alright so yang baru yang ni version Australia punya Mac dia macam ni ha, nampak dia buka di sini yang tadi tu dia twist dan putar kan ha, yang kali ni dia buka di sini Jangan lah ni pada kuku kena ada kuku kalau tak ada tak boleh buka Ha, macam ni dia buka macam ni alright so itulah perbezaan uh, antara version Australia dengan version China so sekarang yang PO kali ni memang kita buat version uh, Australia itu salah satu beza daripada Mac tetapi sebenarnya Mac dia boleh guna jugalah untuk yang lama dengan baru boleh guna dan kita lihat uh, ini kita lihat ini ya so 3DG G17 okay Yes, uh, perbezaan utama memang warna dia hijau lah Yang kalau sebelum ini warnanya uh, Ini yang sebelum ini punya So sebelum ini warnanya uh, kuning Okay, nanti kita lihat secara lebih detail lah Kalau nak tengok detail dia memang semua sama Dia ada logo Glock, ada uh, 17 Gen 4 Austria 1919 Uh, secara luaran dia memang sama secara luaran dia memang sama semua sama detail dia semua sama termasuk di sini semua sama so perbezaan utama uh, G17 antara uh, China version dengan Australia version sebenarnya adalah pada dia punya mechanism di dalamnya alright saya bagi anda tengok ini dulu so ini adalah yang first batch artinya China punya So China punya mechanism top slide dia Mechanism top slide dia, dia menggunakan gear Kalau anda boleh lihat ni, dia gear, dia pusing Artinya gear ni dia menolak top slide tu Okay, sekejap lah So anda lihatkan di sini ya, dia menggunakan gear Lepas tu di belakang dia macam ni Okay, nampak? So, saya try ya Nampak tak? Gear ni. Dia pusing kan? Alright. So, untuk yang uh, version Australia ni pula, dia menggunakan uh, pin ataupun piston yang dia menolak ke belakang untuk uh, saya buka bagi anda lihat ya. Wih, ketat. Okay. Alright, so anda dah walaupun dia ada uh, macam ni tetapi sebenarnya dia dah menggunakan pin penolakan pin untuk dia menolakkan slide yang ni so jom kita lihat alright anda perhatikan bahagian belakang ni ya eh. okay. oh tak ada bateri pula jom, jom. Okay, perhatikan belakang ni ya eh. dan di sini Nampak tak? Nampak tak bahagian ni? Ah, tengok balik lah ni ah, Nampak tak? Dia gear dengan sini dia bukan tolak lagi So yang ini uh, dia katakan lebih stable lah Sebab dia menggunakan pin yang ni Untuk menolak bahagian uh, top slide belakang ni So dia bergerak macam ni lah So inilah dia punya uh, perbezaan utama antara version Australia dengan version China dan sekarang kita memang buat PO pre-order untuk version Australia ya. Alright. Uh, saya pasang balik nanti dan kita lihat uh, close up dan saya try buat FPS jugalah. Alright sebelum kita pergi kepada close up dengan uh, FPS testing so kita timbang-timbang ganti sikit dia ya. Okay, so ini uh, siap dengan Mac dengan battery dia lah Okay, 300 350 gram So memang hampir sama lah dengan yang uh, version China Memang sama lah around dalam 300 lebih okay. dan sebelum kita ke close up dengan FPS testing anda lihat dah eh, dia punya tembakan macam mana ya okay. ni kalau dah tak ada jailbore dalam ni dia memang tendang macam ni kalau nak delist memang tekan yang ni nampak tak ok kalau tanpa jailbore anda nak tembak dia bertubi-tubi tanpa dia kick anda kena tekan yang ni lah tekan tembak memang dah smooth dan lancar dan uh, version pertama sebelum ini memang dia ada masalah mekanisme dia lah that's why uh, ada beberapa unit ataupun ada ada part tertentu yang kena ditukarkan kalau dah ada masalah dan masalah yang utama part tu susah nak dapat daripada 3DG that's why kita tak nak buat version yang pakai gear yang pakai gear yang pakai gear tadi so kita buat pre PO untuk version yang baru iaitu version Australia yang dia menggunakan uh, spin uh, pin ataupun uh, piston yang ni. Alright, kita pergi kepada uh, close up dan kita buat FPS testing dulu. Okay, so kita dah sampai di sini untuk buat FPS testing uh, Mr. Ace So, Mr. Ace dah ready Dan kita punya 3DG ya eh. So, bateri tergantung macam ni lah Sebab uh, nak reload-reload nanti susah lah ni Alright, so kita lihat lah eh. Dia punya FPSnya berapa 158 144 Ini tak kenapa, 78 saja 123 Alright 135 So dah out lah Dapat dalam 16 biji Dan Average satu 1.32 ok so uh, 3DG ni memang kalau anda rasa dia punya FPS kurang kuat so di sini ada outer barrier dia ada satu o-ring anda kena tukar yang lebih uh, seal lah artinya A seal tu so dia akan dapat lebih tinggi lah dia punya performance ataupun FPS dia tetapi untuk uh, handgun ataupun handgun jenis blaster yang dapat 100 lebih fps memang dah consider tinggi lah ni alright kita jumpa lagi di dalam ok guys so kita dah tengok fps dia memang dapat 100 lebih sama juga dengan uh, version China sebelum ini memang 100 lebih juga tetapi uh, dia punya apa gel feeding dia lebih bagus uh, tanpa sekat-sekat dan juga mekanisme dia lain lah sebab dia menggunakan uh, jenis pin kan, piston so dia bukan menggunakan gear lagi so uh, version Australia ni memang the, saya rasa lah dia lebih smooth, lebih lancar dan lebih baik daripada version China sebelum ini tetapi version China kalau anda dapat yang sebelum ini pun jangan risau kerana memang dia ada masalah tetapi part yang sudah digantikan ataupun dah digantikan dengan partnya yang bermasalah tu so dia pun ok juga cuma sekarang kita fokus kepada uh, version Australia yang ni di mana uh, dia menggunakan bateri lah kalau anda rasakan uh, anda tidak suka jenis yang menggunakan gas sebab gas mahal, kena refill, kena servis kan so yang ni bateri dia murah sebab anda boleh recharge saja kan rechargeable battery dan uh, tak adalah sesensitif sangat yang sampai macam menggunakan gas kan so ini adalah pilihan yang paling bagus lah sebab perasaan di tangan pun memang best uh, size dia consider ok cuba anda lihat tangan saya ketinggian saya 175 so uh, inilah uh, perasaan di tangan saya artinya size tangan saya uh, memang ngam-ngam uh, walaupun yes warna dia hijau nampak macam tak menarik sangat kan tapi sebenarnya anda boleh spray je spray bagi matte black ke ataupun hijau ni pun consider kalau lihat dalam gambar memang dia macam teruk sikit lah artinya hijau ni tapi kalau dah lihat secara dekat macam ni ya consider ok juga tapi kalau anda tak minat dengan hijau boleh spray tak ada masalah ni dia nylon saja boleh je spray ok uh, kepada anda semua kalau nak buat order boleh tengok link di bawah kita ada bagi link website kita di bawah cepat-cepat supaya anda dapat uh, masih lagi dianggap dalam batch pertama so anda akan dapat 2 Mac satu Mac yang memang satu package macam ni dan anda akan dapat extra Mac sekarang kalau dah lepas uh, batch pertama dah tak ada lagi uh, extra Mac so anda kena beli RM89 Mac dengan bateri satu set ya ok sekarang kita bagi free satu lagi alright so uh, tak nak panjang lebarkan video pada kali ini. so kalau anda berminat tengok link di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang saya Sean daripada Blaster bye bye